Ah, si je fais ça. Tiens. T'envoies une gueule Merci, mec. <laughs> Mais dis le mec c'est pas un chien, c'est un bon toutou. Ça va les gars, je vous dérange pas là Allô Il y a un écho en plus, je t'entends. Bro mec, je t'entends Je ne dirai aucune information par rapport à mon rôle parce que je t'entends Allô Oh, je ne comprends pas. <laughs> Et peut-être les carpettes... Euh, attends, attends, attends Il y a un noir là Attends, te montre un truc, regarde. Euh... Euh... euh hein. Non, j'ai rien vu. T'as pas vu la dent Quand on se croise au zéro les événements de la game, tu ne me touches pas, je te touche pas, voilà. Bah après, moi, si tu me touches, ça me dérangerait pas, genre. en stream, là hein. Ouais. les gars, je, dois couper Je t'appelle Discord après Vas-y, ça va, bon. Ok, ouais. Allez, allez, bisous, mon chat. Vas-y, ma biche. Tu, me manques, hein. Re, re, les gars Non, on est en train de parler avec Kiruto, vous nous avez pas entendu. Je, je me vois de devant, comment on fait pour changer Je me vois de devant f 4 Samy. Non, non, non, non, tu mourras pas, tu mourras pas, tu mourras pas. Shine like, like rocket diamond, oh, shine like, like a diamond, so shine like... Y'a Wuhan dans les J'ai trouvé du terrain J'ai trouvé du Le Titanic, il va pas passer, je le sens. Il va être haché, je le télécharge même, hein. <laughs> Oh, c'est tellement laid Je m'attendais à être sur la tête de Jack Pas de rose, en fait <laughs> imagine, t'es là, tu te balades et tu vois ma grosse tête Je vais me mettre tout nu, je vais le tuer. Maman, manque le dos de ta Dab, dab, dab, dab, dab, dab, si tu aimes les... et, pourquoi Quoi il a le droit de voler aussi Mais il a pas le droit de voler. Il a vraiment pas le droit de voler, quoi. ah Regarde, t'as vu, il est redescendu. C'est vape, non, ça <laughs> Ah, mais y a pas de diamant, hein. C'est normal, t'as pas encore assez cherché. Bah, mon, la touche X, elle marche plus. Ça se dit la touche X, quoi. Sony, comment ça la touche Attends, j'ai pas réagi Attends, attends quoi Attends quoi Attends quoi, Il m'attaque, il m'attaque J'arrive, il est ta Euh, Fares, il y a un problème, comment je fais pour ouvrir mon inventaire <laughs> Pourquoi il y a un skin de Gap qui est malade Je voulais dire que genre, Attends, croyais qu'il avait un filtre, tu sais, genre qu'il a inversé versé. Et eh, tu sais, Gap <laughs> Et du coup, du coup, c'est une dinguerie, du coup Oulala Allez, on va le stream, je crois, les gars <laughs> Je me désamorce direct absolument de tout ce qu'on va me dire. Ah bon, c'est dommage. Ouais Attends, attends, viens, viens, on prend du attends. Hein ah Quoi mais gros, je suis bloqué dans le truc, je peux rien. Qu'on s'attache et qu'on s'appointe hein. Avec une flèche qui nous illusionne, faut pas hein. On connaît hein, les petits filous qui vont venir par derrière. Toujours par derrière avec. Le gamin <laughs> Oh, c'est un filou de mal. Oh là là là là. J'en ai trois. C'est quoi la trisomie 21 c'est bon les gars, je clique avec mon nez, je clique avec mon nez Avec ma oh, langue Ouais c'est bon J'ai gagné avec mon nez les gars Oh ouais Me me Me Me Oh attends, je vais m'exploser la tête. Pourquoi il tient autant à ce qu'on entend le truc <laughs> ah, ah oui, regarde comment ça fait, là je vais le faire. Ah j'ai ah, trop mal eh, Vous avez vraiment tapé vos têtes là Ouais, ouais, une table en bois ça fait pas de bruit hein. Les gars, juste au cas où, on est actuellement en stream en train de taper nos têtes contre <laughs> Est-ce que t'es gaga toi aussi Ouais, très, je suis très gaga. <laughs> Genre avec mon chien, je suis très gaga. Ouais, moi aussi avec ma chienne. Putain, <laughs> ah, t'as abusé T'as dit avec ma chienne On est revenu, on est revenu, on est revenu. Alright, I wanna live in freedom. I wanna dance with my demons I wanna drink for no reason And celebrate every season How to say love in Espagnala Tenemos que escenardo una palabra española C'est toi Fed Oui c'est moi gentil. C'est Fed Je sais pas C'est moi mec ah, j'ai gâché, pour ça peut être que moi Il y a un zizi hein sous son menton Mais du coup est-ce que ce serait pas un tête à queue Est-ce qu'on peut le tuer s'il vous plaît ah. Ah. commencez à être maintenant euh, posé et voilà. Dans 5 mois, vous avez des gosses, vous êtes pas au courant encore, c'est tout. Ah bon Qui a des gosses du coup on fait ça la semaine prochaine Tonton Dadou Il va voir le tonton Dadou qui va venir Ok guy, si le Musan meurt, mm. il doit gagner solo. En gros, oh, il a 15 coeurs maintenant et il a un bat. S'il fait un clic droit dessus, ça te retourne à 180 degrés. <laughs> Non c'est c'est pas pas moi, moi <laughs> Du coup, vas-y, je vais la mettre dans l'eau. Euh, On a même le droit à une gapelle en plus et même une boule en plus. Allez, vraiment c'est le luxe, hein. On va récupérer... Euh, c'était sûr, en fait Je vais plus rien dire. Si à chaque fois que j'ouvre ma gueule, je me fais karma, ça va me casser les couilles. Hein. Là, c'est peut-être mieux déjà du côté gauche, ça fait plus épuré. Ne pas me faire un petit clic Tarzan. Oh voulait qu'on s'attache au personnage, À un moment, on se pose la question, qui sont les gentils et qui sont les méchants Mais j'ai pas compris pourquoi, maintenant, ils sont tous moches. Eren, il est trop laid Avec ses cheveux longs, là. On dirait qu'il est allé en L. Mikasa, avec ses cheveux courts. Mais retrouve tes cheveux longs, hein, Mikasa. On dirait un garçon manqué Arrête de voler <laughs> Euh, attends, j'appelle Freedom Donc mesdames et messieurs, je répète, hein, Dr Love, c'est une émission qui est... Ah Mais oh ouais <laughs> Mais j'entends pas avec le casque moi C'est bon, je suis connecté ah Wow, qu'est-ce que c'est que ça truc là <laughs> Y'a même pas besoin de parler, qu'ils ont compris, gros, ça me fume Bonjour à ceux qui viennent nous voir juste avant et qui se recassent Y'a rouge au-dessus là Salut mon J'ai pas besoin de points de vie Tu m'appelles du frère alors que tu n'as aucune preuve. Inspecteur saucisse de merde. Non, me pousse pas dans la lave Ta gueule, sac à... Sinon, je te tue Oh Un jour, je gagnerai le sable de Bichard. Je me le rentrerai dans tous les orifs. Vous savez, j'ai un passé dans le rush. Hein. Vas-y, vas-y. <laughs> Eh, trop bizarre ton Covid à toi, gros. Ici Salut les filles non, ça recommence Oh T'as l'enfant gâché 21h21, on fait tout ça veut Tu rêve que Bichard me touche la nouille. Je, je, je, pense que je peux, peux dire, c'est quasiment jetée sur moi, ouais. J'aimerais bien que tu me mettes l'eau à la bouche, oui. la seule chose que je peux te mettre à la bouche, c'est du. Oh, Bichard Salut, <laughs> Tu serais arrivé deux secondes plus tôt, je pense que aurais regretté. <laughs> Cette flèche Eh, ça va hein. mieux Ça va pas mieux, Je me suis fait karma instant. Comment je descends Regardez, en vrai, en vrai. <laughs> C'est grand vrai. C'est The Gland 84. <laughs> oh non, les pauvres. Il vois pas là. non. C'est bon. <laughs> Vous m'avez vu jouer en Bedwars. Vous savez que même quand il n'y a plus de lit, bah, je peux gagner, tu vois. Comme ça. qu'on est au cucu. Hop. Oh là là, le de vous ne rien Minecraft, c'est incroyable. Vas-y Pixie, on te regarde Mon, replay est Vas-y, vas-y Pixie Ouais ouais tu meurs pas je pense. non je pense que tu meurs pas en Stick Oh là là Bon tu sais qu'il y a un bug dans Minecraft, si tu fais genre 4, regarde. On va, on des... Oh, j'ai vraiment trop triste, quoi Oh non, ça mort nul